Saluton al cioi! Ni vo dia via, dio! Ho dio mi devas labori post tag mese ie suffice forte citie, sed ancao suffice proxime. Mi laboros du horoin kiel angla instruisto. Ancao mi devas uh, eh, butikumi, ancao mi devas purigi le domon, ancao mi devas studi. Mi havas tio multe da aferoi, kion mi devas fari ho dio. Do mi jus dusis min, kai mi intensas nun iri alla super bazaro, sed anue mi devas enmeti la lavotajoin en la lav machine. Dominon. Mi am sermetis mi ang in domi devas esti iom zorgeme ci tie, mi ne volas ke ili farigiu mal Ok, bona, do prendu cion. Do mi devas formeti cion. Malfermu la il machinon. En veru cion, au simple en gin. Au via placio mi supposas. Mi si es kiom da foioi mi intensas filmi min plenigi la lab machineon sed yem la vivo kai chitio estas vlogo mi supposes vlogo mi ne niam antaŭ di mi ne niam nomis gin vlogo antaŭ mi chiam nomis gin video blogo do mi supposes ke tio simple estas un flo de langlo ke do mi devas starti gi la machineon formula kovrilon Kai nun mi povs idi al super bazaro. Effektive mi ech ne havas margarino en chitie, do mi ne povs fari mi en manjon do poste mi manjos. uh, ah, mal tu tion. Bone. Ok, mi bezonas mi en pos telefonon. um, ki alian. Mi pens ke tio sufiĉas. Do mi havas mi en saketon, mi nun povs idi al super bazaro kai komenci la butiko madon. Dum la pasintaj tagoj multe pluvis ĉi tie, sed nun brilas kaj estas tre bela tago nun havas la panon, gi simple estes blanca pano, mi scias che ne est bona por la sano, sed suficias. Do mi volus aceti ovoin, sed per le la preso ne estes duo negite, cutime mi nur acetas ajoin de la superbazaro, ciam la preso estes duo negita. Bona doin tutte mi simple chatti so tanon kai an ka la margarino on vera neti o mute ho dio don nun mi simple intensas fadi vegemaiton sandwich on kai posti o studi dum kelkai kai horoi to vershaina mi ne film mosti on chargi vera ne se ti o interesa fero mi devas formeti la panon mi havas alian panon la tie ok la panon benu al mi Es ist tempo por fari sandwichon, kai anka mi besonders la veggi maiton. Ah. Hmm, interesse, mi havas arachidan buteron ci tie, sed mi ne scias ciu mi volas mangi tion. Ne, ne, ne, gi verisciane havas tro multe da sucero, mi devas rigadi. Sucere. Fakte mi interesigas, do lau ci tio, 3,4 gramoin, Kio multe en la vegemaito, verŝajne es pli. Ah, esas multe malpli en la vegemaito, do. Do pro tio che es frue en la tago, mi ne volas mangi tion. Kai ankau eble vi interesigas por vidi mia nunan peson, do. Ni rigardu al citio tio. Kai jen mia progresso kiel vi povus klare vidi, mi iom post iom malpezijas. Do mi jus enmetis metis du pezzo in da pano en la tua stilon, kai mi devas uh, eh, domandi vin, char ne onestas la sama spezzo da pano, Kion mi jus enmetis metis en mi en tio estes blanca pano, ca mi supposes que, oh, tio estes preto, mi supposes ke ci tio simple nomijas en esperanto mult pano, sed mi net certas per tio. Do mi devas preni la du pezojn. Mm, varmaj. A uh, kie estas purigita tranĉilo? Ah, uh, fek. Ne volas uzi tian tranĉilon. Ke a uh, tie ĝi estas. Mi devas purigi ĝin. Do ĉio estas preta. Mi havas tason da lakto kaj nun mi simple intencas manĝi post studi. Ha? Eh? Kio misas kato? Ĉu vi ne povas vidi ke mi studas nun? Kio misas? Oh Ĉu vi volas ke mi manĝigu vin aŭ kio? Do dum la pasinta horo mi simple studas matematikon, ĉar mi volas pli bone kompreni la konceptojn de tridimensiaj ludoj kaj ankaŭ dudimensiaj ludoj, sed la matematikon, la karna matematikon de la ludoj. Do aliaj programistoj en mia klaso simple akceptas ke ĝi estas tiel kai never interessi just per il matematico mem sed mi mi devas el trovi precise kiel cio funkcias por mi bone comprenu. Do exemple, nun mi studas matrizoin, kai en videoludoi oni usas matrizoin mute, precipe por conservi la posizion de objekto en la tridimensia spazio, au simple por eh, conservi uh, gian directon, kai teo plus. Sed ciu case, a uh, eh, unu el la funkcio kiun vi devas fari kiel programisto estas tio che vi devas uh, obligi matrizon cun matrizo, do exemple jen du matrizoi. Kai mi creis citiun manieron por, mi supposas, memori kiel fari gin giuste. Kai essence, jen la du matrizoi, unu matrizo, du matrizo, kai mi creus trian matrizon, base de la aliae du. Do sense por matrica obligado, vi simple devas fari citiun. A oble A1 plus B oble A1 bo unu kai tio donos al vi la nuan position en la nova matrizo kai tiam vi devas ripeti tion se ci foje a oble a du plus bo oble bo du kai tiam vi havas la duan do por mi estas multe pli facile kompreni matematikon precipe kiam mi vidas gin en fizika formo do jen kiel mi kreis ĉi tiun metodon mi mi mem ne vere kreis metodon ĝi jam ekzistas oni nomis gin la zipa metodo sed mi ŝanĝis ĝin iomete por ke mi povas pli bone komprenu kaj nun mi povas facile uh, fari matrican obligadon ne ne estas tiel malfacile por mi nun sed antaŭe Mi ne scias, kiel la nombroi formigis en miai funccioi, cae tio tre genis min. Mi devas rapidigi. Ah, oh, fec al citium love honeste. Cion vi faris, ah? Io misas. Ciu case, mi venis citien, char mi volus pendigi miain lavitajoin sur la seci gracon, cae tiam mi fladis ion tre odoracian. Rigadu al citio mia cato lasis por mi gigantan donatson. Do mi credas che enue mi devas shangi tiona Gi simple estas toxa haladzo Cato! Tio estis putra! Ne shainigu che vi estas mi amico nun? Mia cato simple volas eliri alla domo, sed mi ne volas permessi al gi fari tion, simple pro tio che mi baldao devas iri post instruado de la angla. Ne! Cato! Ne. Do cio estas nun pendigita? Kai mi simple devas renvenigi la bantukoin al la banchambro. Kai devas esti un zorgeme, char mia kato... Mia kato tre shata sekvi min cerca la domo, sed kiam mi tro proximigas al gi, kai mi volas caresi gin, gi simple shatas sibli kai forcuri. Do, pendigite. Kai la mia poche telefono mi comienza a body post ses minuti eble E vi memoras che la horologio lodge o tie monta malsaman mal saman tempo in mia poche telefono as simple simples pro la facto che chi tu hot lodge o gineshan gi just automate la la che oni nomas gin la tag lu en Australio ni havas chi tu un concept on just um daylight saving do tagluma conservado minus cias kiel ddt on verishaine es es just a maniero didu in la commentario do mi just finis mi en laboron kiel angla instruisto posh telefone kai nun de nove mi havas ali laboron kiel angla instruisto iu ma mi mis sed por ci tiu laboro mi devas ah, promeni dum horo kai quarono ne tiom longe uh, mi volas montri al vi la mapon nun do unu momenton kaj mi trovos gin, oh. Do kiel vi povas klare vidi, mi devas longe promeni, sed mi tre ŝatas promenadon. Uh, mi ne tiom emas trafi la trajnon, sed ĉiuokaze uh, mi ne povas uzi la trajnon en ĉi tiu okazo. Do ĉi tiu laboro estas ege facile. Mi simple devas legi librojn al infano kaj ankaŭ ludi kun la infano kaj tiel plu kai hodio mi devas porti kelka in libro in do mi decidis porti citiun libron kai eble vi ne scias citiun sed la verkisto de citiu libro estas esperantisto do kiam mi legos citiun libron al infano Eble li infano demandos min pri alia in afero in la libro, exemple. En la libro estas uh, en la nua parto la angla, sed en la dua parto de la libro estas esperanto. Compreneble ne intensas presenti Esperanton al infano, sed mi ciam shatas porti ci tia in libro in simple pro tio che estas hazarda shanzo che iu demandus min pri Esperanto kai tiam mi povus clarigi Esperanton al tiu homo. Don nun mi estes heme, mi laboris dum kelicae horoi, cae tio estes la fino de la filmo, do se vi chatis gin, vis ties kion vi devas fari. Shatu gin, diskonigu gin, abonu mien canalon se vi ancora ne abonis, cae mi vidos vin cioin en la veronta filmo, cae se vi ne estos tie, mi trovos vin, cae mi repetos citiun finon por la filmo, sensese gis tiam ciam vie oreloi comensas sangi.